又偷懒啊！赶紧起来。这是韩冰，我生命中最重要的男孩。我们从小一起长大，只要是我的愿望，我想吃点宵夜，他都愿意努力帮我实现。小辣椒，然后……但其实他不知道，我的心里。 还有很多不敢让他知道的心事，他不知道。其实从小到大，我的眼中就只能看到他。他不知道，他是我努力变成更好自己的动力。他不知道，当我一夜变瘦的那一刻，我脑海中第一个想到的就是他的脸。他不知道。 在我的生命里，抖音。